abantu bagatangira no kuzaba bankekera ibintu maze gutera imbere abantu batangira gukekera ibintu ngo uriya mutipe ngo uzikajya ikuzimu wangu eh, nshaka ko nanjye bazajya bavuga ngo njye wangu <laughs> eh, eh. yesi reka tugusuze kandi tukifurize ibihe byiza wowe ukurikira yelo TV turagukunda kandi twifuriza gutera imbere mu buzima bwawe bwa buri munsi uyu munsi rero murabona hano kuri kamera zacu turi kumwe na patrick rusine abantu muramukunda rero uyu munsi twagira amahirwe yo kuba turi kumwe nawe twashakaga yuko nyine duhera ku kibazo cy'ukuntu ari gufiringa kuba agarutse muri kino kirori cya seka ni seka fesitivo ni seka seka layive eh, seka layive ah, patrick wakiriye gute kuba ugarutse muri seka layive mm, ntabwo rero naravuyemo abantu batabyumva ko naravuyemo ahubwo kubera ibibazo bya kovide hari ukuntu tutakoraga ubu rero kovide yarangiye umukameramani wawe igikapu kiramuteze kandi kiriya gikapu ushobora gusanga cyari kirimo rensi nini isimbura iriya igomba guhindura n'amabatiri nk'abiri eh, urahombye birarangiye urumva seka live rero urumva yagarutse kubera iki kubera yuko kovide nyine isa nkaho yorohejemo gake gakeya turavuga tuti reka twongere natwe dusetsa abantu biri live eh, menyekeza ko bishobora kuba ariho byavuye ndishimye cyane hashize hafi imyaka ibiri tudakora urumva rero ari ibintu bishimishije ku muntu nkanyu ugira ububuga noneho uba bumaranye imyaka ibiri urumva ko noneho bwabaye bwinshi ufite byinshi uri kubikira abakunzi bawe cyane kabisa birahari pe birahari cyane kuko ntabwo ari ngombwa no kuvuga ngo ndabibabikira barabibona buri munsi genda nushaho nushaho nushaho noneho tekereza noneho ibyo mbikiye shoka umuntu ibihumbi cumi na bitanu n'ibihumbi icumi kugira ngo aze kundeba biriya biba ari iby'ubu ntibaze iby'amafaranga rero ese ni iki nkawe nka rusine wumva wafasha buri mwana wese buri muntu uwo ari we wese wumva afite impano yakomeye ikintu numva wamufasha ikintu cya mbere namubwira ni uko yatangira agakora si byo nicyo kintu ngewe ni ukutinyuka akabanza utangira agakora yabishyira kuri instagram yabishyira kuri facebook ariko puratifomu iyo ari yo yose aho ashobora kuba ntagingasha cyangwa se nshobora kuba nayibona nawe kumbwira ngo duhure hari igihe bambwira ngo duhure ari batatu ku munsi kereka ndi umuganga wenda ari abakiriya ndimo ndavura eh, ariko ntibitinyuke batangire babikore hari utufilime tuba turi aho ngaho hafi hasi aho ngaho abantu bashaka bagiteri utangire ukine aho nongeye nzabibonera nanjye niho babiboneye si byo ntabwo ntabwo ngewe kibonke yambonye ndimo nanyura mu muhanda nkambwire ngo ariko nkuzi ko bashaka kwakitiga shanga ngo dukore nari nsanzwe mbikora kandi nikorana nabo nibatangire bakore bikorane tubirebe tubone ni byiza tubakunde iyo ari ibintu byawe wangu ntabwo umenya uko bigenza umugisha uraza ukabona tayari tu birabaye si inzira wowe yo kugira uba umuntu usetsa w'umunyarwenya uzwi ku rwego rw'igihugu ndetse n'urwego mpuzamahanga kuko hari abanyarwanda benshi n'abanyamahanga bazi patrick rusine iyi nzira ntabwo yigeze ikugora cyane nta muntu itagora wangu nta muntu bitagora biravuna ariko niyo biri kubinyuramo nta nubwo uba yuko uzagera itera imbere runaka kandi ngewe ahangaha mba ndi n'ubundi mba numva ntari kamfate bomba mvuga nti nanjye nanjye mbere nka nk'ube nka kari joshua nk'ube bajye bantumira nanjye bavuge bati twatumiye rusiri bwande sibyo ntawe utabyifuza rero gukura ni gake gake gake gake ni intambwe intambwe intambwe ariko uko byatangiye kuba bikimeze ariko biravuna nta kintu kitavuna bayidawe n'ubujura buravuna urumva kubyuka urumva umujura ubundi abyuka mu gitondo yirwa ashakisha ahantu ari buze kugeza kujya kwiba umunsi wose akahabona agashaka aho baza kumufasha niba ari ibintu bari buze gupakurura mu nzu agashaka imodoka idahinda cyane kugira ngo n'ibindi yinjiza mu gipangu idasakuriza randi rodi bagacukura niba ari abacukura cyangwa bagashaka imfunguzo bagagira gute bakiba bagataha mu gitondo bakabyuka ntabwo baryama gitondo barongera bakabyuka bakajya kugurisha bya bindi bibye umujura waruhuka muri gereza wakundi mwibye ka kagare eh? kwa kundi mwibye ka kagare eh, urumva rero ngayo nguko none se uru rugendo rwawe ni iki kintu ubona uru ruganda rwa komedi rumaze kukugezaho mu buzima bwawe uvuga ati ngewe patrick rusine hari aho umaze kugera kubera ibi bintu nkora kuko buri muntu wese ashobora kubona umuntu abikora akagira ngo arimo arahambibwa niko abanyarwanda bakunda kubivuga hmm, icya mbere nge byampaye abantu nicyo cy'ingenzi kabisa kuba ngewe nshobora gukora gukora ikintu runaka igitekerezo cyanjye kikaribwa n'abantu ibihumbi bine mirongo itatu nkaba nzi ko hari abantu ibihumbi mirongo itandatu cyangwa mirongo ine bamforowinga bakurikirana ibintu nkora mba mfite abantu eh, ntabwo narwara impyiko ngiye mfite barabaforowazi <laughs> eh, nababwira abakanga wese igiceri cy'ijana ijana ngiye nkayikoresha impyiko eh, so rero mfite abantu ikindi cya kabiri ni akazi nyuma y'uko nyine ya enterinimenti yari kwishimisha ni akazi gatanga amafaranga ariko hari ikintu buri muntu wese aba avuga ngo uyu muntu yagezeho ugasanga umuhanzi runaka cyangwa umusitari runaka yubatse inzu yaguzemo imodoka yakoze n'ikindi kintu nyine ubona gifatika wakoraho wowe n'iki kintu wumva byakugezeho cyangwa ubona byakugejeho gifatika noneho nishyuye amadeni <laughs> rishyira eh, amadeni banki iki nicyo kintu gifatika ni ukuvuga ngo hari ibifatika mureba hari n'ibifatika abantu batareba twebwe twe tureba nishyuye amadeni ikindi byanyongerereye icyizere mu bantu cyo kugurizwa kubera ko banzi nta namucikira nk'ubu nk'aho nshobora kuvuga ngo mpereza bitanu kandi ntabwo wabimenya koze isoni satana ariko bemeza ariko bemeza ariko reka ndaza gutanga ituro turangije ikiganiro kuko n'ubundi none se patrick uh, uru rugendo rwawe rwa komedi urumva ushaka kurugeza hehe Mm, nabikubwiye kare nanjye nashaka kumera nk'abantu ntabwo nari no kumera nk'abo gusa ariko ikintu cya mbere ngewe nkeneye ni ugukomeza gushimisha abana igihe kirekire apana kuza amezi atatu urumva nkamera nk'impeshyi cyangwa itumba bikaba birarangiye cyangwa nkamera nka korona imyaka ibiri tayari nkaba ndagiye ndashaka ko iyi revo ndiho ntayigumaho nzamuka niyo naba ngumye gutya wenda ntabwo nta muntu wifuza kuguma hamwe ariko apana gusubira inyuma eh, kutibagirana ubundi gukomeza gukora gutera imbere cyane n'iyo nzu wambwiye nanjye nkayibona iyo modoka nkayibona eh, abantu bagatangira no kuzaba bankekera ibintu umaze gutera imbere abantu batangira kugukekera ibintu ngo uriya mutipe ngo uziko ajya ikuzimu wangu eh, nshaka ko nanjye bazajya bavuga ngo njya ikuzimu wangu <laughs> eh, none ni iki kindi ko tubona uri gukora kuri mugisha na rusine nta yindi puratifomu ubasha kuba wacishaho ibikorwa byawe noneho ku giti cyawe nka patrick rega ntabwo ngewe mbashaka gukora njyenyine mu busanzwe niyo mpamvu ubona mba ndi muri seka live ni muri mugisha na rusine ndi mu muturanyi abantu benshi baribeshye bakumva ko iterambere risobanuye kubikora wenyine oya ushobora gukora muri batanu cyangwa batandatu ni nk'uko nyine waba uri gutunganuza interiviyu yitwa nde eh, simfoni urabazi none tukubona ucuranga umuziki uri kuri baze ntabwo uratekereza gucuranga wenyine durumu n'indi uzayijyaho sente n'indi uzayijyaho biba byiza bibaye timu biba byiza bibaye timu kandi ngewe biranyuze numva rero ko nta mpamvu yo kuvuga ngo utwange ku ruhande ngo iki nanjye mfite ibyanjye ku ruhande nkora nk'ubu nkora kuri radiyo si byo pawa efemu kandi ni ikintu mba n'ubundi kuba ndi muri ino indasitiri ni ikintu cyo ku ruhande ariko ntabwo bivuze ngo niba ndi nkora muri mugisha na rusine ngo azagira igihe ngo nanjye mvemo ngo njye kuri yutube yanjye ngo mpagarare gutya ngo njye nkora njyenyine wapi ese uru ruganda warwinjiyemo ryari igihe wumvaga nyine winjiyemo ukavuga ati noneho ubu ngubu meze nkaho ntangiye cyangwa meze nkaho inzozi zanjye nzigezeho gusa ari kuvuga gahoro cyane reka nkwegere eh, uru ruganda rwa sinema cyangwa rwa komedi eh, ntabyo eh. narwinjiyemo ryari porofeshonari nabijemo bibiri na cumi n'umunani mm, ariko ani porofeshonari narabivukanye bivuze ngo na karase n'ubundi niwo watumaga abandi babasohora kabisa abanyeshuri baburaga amakaramu twicaranye kandi abayinsakana ntuyimbonane kubera ko nanjye nayihaye uw'inyuma ubundi ibi ni ibintu ese nta muntu wo muri famiye waba warakurikije ukavuga ati uyu muntu cyangwa papa cyangwa sogokuru yakoraga bino bintu nanjye reka mbikore cyangwa bikakuzamo mu maraso siko nabitewe n'inzara bashobora kuba wenda batari bafite inzara <laughs> bifite inzara mpano utekereza ibintu by'ubugoryi Eh. bivuze ngo bino bintu bya komedi nibyo watekereje ntabwo ari ibintu wavukanye ntabwo bitekereza birizana ntabwo bitekereza birizana kabisa ni nko gukunda umukobwa nyine mutamuryarya ariko ntabwo bitekereza kabisa mm. ubona byaje patrick reka tugushimire cyane rero kuba witabiriye ubutumire bwacu merci beaucoup kabisa yesi reka dushimire buri muntu wese ukurikiye yelo TV eh, uno munsi rero twagiye umugisha wo kubana n'undi umukomedi ni umukomedi mpuzamahanga niko twabivuga kuko iyo uri gukora ibintu biri ku isoko mpuzamahanga nawe uba wamaze kuba umuntu mpuzamahanga watangira wibwira abadukurikiye kuri iyo rute ah, nitwa merci abantu banzi kuri fari merci cyane ariko ubundi amazina yanjye nyakuri ni ndaruhutse merci umunyarwenya cyangwa se bita umukomediye eh. merci ah, ngewe buri munsi iyo mpuye n'umuntu ufite ikintu yafasha undi muntu wese ikibazo mbanza kumubaza ni iki kintu cyangwa ni iyihe metode uri gukoresha yoroshye ku buryo buri muntu wese ufite impano ya komedi ah, metode ndi gukoresha kubera ko nka generation z ubu ngubu dufite abakomediye mirongo ine kandi abantu uba usanga bakugira inama ese wahagaritse ese aba bantu uzabashobora njyewe mu by'ukuri metode ndi gukoresha ni ukuhuza umuntu n'ibitekerezo ndi kumva umuntu ufite inyota nk'iyo mfite tugahuza abantu iyo bafite gahunda imwe biroroha kugira ngo babashe kuyacivinga nafasha abanyarwenya ndabahuza navuga ati mureke dukore iki kintu dukundisha abanyarwanda urwenya ni gahunda yo kwegereza abanyarwanda urwenya kuko muri abo mirongo ine harimo ababa bavuye ikibungo rubavu gicumbi kirehe numva nawe arimo ni ukuvuga ngo mbahuriza rimwe nta bushobozi burenze mfite icyo mbasha guporovayidinga ni nk'itiki duhuze ibitekerezo twumve kubera ko sitori za kirehe zishobora kugera i kigali zikagusetsa ibintu bibera ikibungo ntabwo mperukayo vuga ngo ikintu ikintu nakoze na nguha nimero yanjye ku giti cyane ahita ngushyira muri gurupe ya watsapu iyo iriho cyangwa se nkagusevinga tukajya tuvugana ntabwo ari ngombwa asigaye none upfa kuba wumva ibintu kimwe nanjye tugahita dukorana nta kindi kintu bisaba ah, hari amasosho midiya adufasha kuba twahura n'abantu mu buryo bworoshye abo bana bagukeneye bo barakubona gute eh, kuri Instagram nitwa farimerisi uranyandikira nkahita ngusubiza ako kanya cyangwa ukamamagara nimero yanjye nabivuga nta kibazo zeru karindwi umunani mirongo itandatu na kabiri mirongo inani gatatu gatanu umunani niyo nimero wahamagara ukahita uzuka joyininga kubera ko gahunda mfite yo niyo gukundisha n'abanyarwenya kubera ko hari kompurimenti abantu baba bakubwira nyine ngo urwenya ntabwo ruratera imbere urwenya n'abanyarwenya ukabyibaza ariko mu by'ukuri rwateye imbere rugeze ahantu hashimishije ariko ni gahunda yo kwemeza abantu ko koko bakunda urwenya nk'uko bakunda ibindi bintu nk'uko bajya kureba mace byashoboka kubera ko guseka ni ibintu umuntu wese akunda sinumva umuntu wanga guseka kuva navuka umuntu muntu ntabwo ndamwumva <clears throat> none se merisi harimo abana b'abakobwa watangiye kuba wafasha ko nabo baba bafite iyo mana ariko batangira kwitinya abakobwa baritinya cyane reka mbivuge gutyo ariko igihe kirageze ngo kuri komedi ntabwo mvuga mu bindi bintu sinzi uko bimeze byo ariko muri komedi abakobwa haryaza ugahita wumva sitorize ukamubwira ati ngiye shyiramo akabaraga ngenda mufite umwe muri jenzi harimo umukobwa umwe rero ubu ndimo ndamukundisha urwenya kubera ko abakobwa barashoboye cyane nabo cyane turi kimwe kabisa basetsa ahubwo ikibazo aba yumva nyine bya bintu bitumvikana bagerageze babyumve bajoyininge kuko nabo barashoboye cyane hari ibindi birori se ujya utegurira abo bana mu rwego rwo kugira bakore amapurakitisi menshi kugira babashe kuba abatekinisiye cyane muri ibyo bintu barimo ni ukuvuga ngo jenzi jenzi ubwayo ni iventi bakabiri mu kwezi cyumweru cya kabiri n'icya nyuma ari kuwa kane iba ari kuwa kane iyo iventi kwinjira abari bitanu hano kuri atirandi ubuhanzi mu rugando ni ukuvuga ngo iyo iventi niyo yo kuyitoreza abo bantu noneho ukahava urabona bahise bakora garaduwesheni abo nzazana bagahita bajya muri seka live niyo bigesiti show dufite muri komedi urumva ko ni intambwe ishimishije guhura nabo mpura nabo mu yindi minsi noneho nkahita noroganiza aho nzabahuza n'abandi bantu noneho batari njye nshobora guseka kugira ngo badacika intege ariko ninza n'umuntu badafitanye gahunda akakubwira ngo ngwino wicare hano umwana gusetse ubwo natagusetsa nyine azashyiramo akabaraga eh. ese bino bintu biragutunze nicyo kintu ukora cya buri munsi yewe eh, yandi umunyeshuri nkora n'ibiraka kuntu nabyo ariko nabyo ibi bintu byagutunga kubera ko dufite ingero nyinshi na hata ba Eric Omondi wo muri Kenya n'aba ba international bayazanye komedi yagutunga cyane kubera ko ni kariyeri ni kariyeri igeze ahantu hazima kandi ikenewe n'abantu abantu bakeneye guseka yagutunga ariko nawe wabanje kuyitunga ukayikora nyine uyikunze kandi ukayikora nk'umuntu uri kuyikora apana kuyikora kuko wabuze ibyo ukora aho nayo yakwitura buri muntu wese aba yumva itamutunga kubera yuko mukora ibitaramo bikeya kandi hari na ama event makeya ya komedi none ni iki kintu muri gutegura mu rwego rwo kwagura none uwo murimo ibiro bikazajya biba buri munsi ku buryo nkawe nka merisi uzaba uzi ko kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru ufite akazi ibyo bintu ni nacyo jenzi yaje gukora urumva ibyo byumweru bibiri tuba dufite sho impamvu twatangiye ku byumweru bibiri nta bushobozi bw'ukwezi turabona ariko tubonye sapoti buri wikendi twajya tubaha urwenya nk'uko uzi ahantu hari igisopo ukajya umenya ahantu kabisa hari urwenya ukagenda kwisekera mu mugoroba w'urwenya kabisa ariko niko gukura yari asanzwe imwe mu kwezi ya seka live ubu hari jenzi kabiri ejo bundi bigomba guhindukira shyiramindi patrick akoresho iyo muvumenti iraza guhita izamura uruganda ariko ntabwo byahita biza urabona turi gutangira kubera covid yari yatwiciye ariko ubushize twari turi ahantu heza ariko ubu n'ubu ntabwo turi ahantu habi ahubwo abantu batwitege eh, merci ku rugero rero mu mushinga wawe urakoze cyane ah, urakoze cyane